mapagpalang araw naman po. This is Mr. Once again. Ngayon naman, ating uh, babatiin ang aking anak at tapotuhan na gumraduate ng grade 6 at moving up for grade 1 naman ang anak po. Ha? So don't fail to watch. Kung di ka pa nakasubscribe, like, and share this video, start with a big smile. We'll be right back. Mukha mga bitch. Alan M. Surrounding. Arlan D. Coleman. Ano pala ito? Ano pala ito? Elian J. R. Ah! Pakamit ka naman kami! Maganda ang picture. Gusto mo isa sa picture. Maria Carmela Dina. Yeshua Marie I. Novella. Fatima Joy. invisible. Reyes, kinatawan ng Distrito 3. Kami 500. Tagalangbana, Josefina Joy Belmonte, punong lungsod, lungsod Quezon. Ito ba yung practice exercise ng graduation? ng moving up ni Kurt at ni Bills. Ashley Gabriel C. Reyes. Ayan, ang lupit talaga ng kanilang uh, moderator. Angelica Jean Cecile Antoinette Mar Delianis. Ang pagawad ng katibayan ng pagtatapos. Pagawad ng... Walang pera. Mm-hmm. Kumain na kami kasi hungry. Mahal. Sabi bigyan mo na lang pizza. Mama, silip Ayaw mo kumain? Mama, silip na lang. Mama. ba? Hindi Ano ba yun? Game 500. Skin lang, balurang. Red lang lang. Takad na naman. Wag, wag, po ang Danny Kurt at kaya natin ang graduation at moving up. Ito ang nakaya na. Kurt! ano yung Raven, Natalie, and Ivan. Ashley Gabriel C. Reyes. Ano Angelica G. Al. Ang pangit naman ang buha, no? Si Sheila R. Hernandez. Ang bukas ko na? Garpinya, dito rito. Mama! Ang bagawad ng katibayan ng pagtatapos. Pinatawag ng medalya sa mga batang may naalagan kasama ang kanilang mga magulang. Matatawag ng sertipiko ng kilala para sa mga magulang ng mga batang may karangalan. Buksan na, buksan. Buksan, makunti. Ang mga batang ng karangalan. Yay! Sana po. May mataas na karangalan. Academic excellence. Then pera. Best Akin in English. Best in science. Best in mathematics. Best in Pilipino. Best in araling wow. Okay, kapit lang yeah. na naman. Aroon! Okay, pakipit lang kami. Please be to the mind. Yes, kay JB. Mama! Mama! Mama, picture mo na ano, ne! Ano na papel mo na? Ano? Bakit? Ibula, igubalan. May karangalan. Ashley Gabriel Sirius, may karangalan. Ay, tawag ba? Ay, tawag at Ayesha ano Dian Osotuan, may karangalan. Bawat pagkilala sa mga magulang. Ang bawat pagkilala ko ay pinagkakaluan ng ginang Jose po ah. Tagpipipila. Okay, okay. Anak ko na tayo picture na. Ang alala. Ayun, nakuha niya diploma. Pagpipil. Ano man ang maganda maganda? Ang matsugang pagpupunin. Picture kita. Dali ba? Ang ano ba? Pinagayak. Ang <laughs> ang pagkakataon sa paaralan ng sa pagkakasel, pag-anilor, at paggamit ng may mataas na karangalan. Ang gawang pagkinalang ito ay buong pusong ipinagkakanila. May ano, may charger ng cellphone ko talaga. apat na mundo, dalawang libo, dalawang isa, sa isang palakhan ng Pilipinas. Ilagdaan ng ating punong guro na si Ginoong Salverio Sisi. Hmm. Hindi ko pizza yun yung eh, pizza ko! Pagkilala, pinaginuot Ay, siya ano na pala yun. ng Charito. Kamukha mga pizza! <laughs> Allen M. Sarawin. Gusto ko talaga. Stop. Ah! Yun nga. Kailangan natin mama. Kailangan natin. Mama, bakit ko? Ito ka! Mama, bakit ko? Pakamit ka naman kami! Maganda ang picture. Gusto mo sa picture.